Wir sind hier im Skigebiet Heuberg, Österreich und fahren jetzt mit der Passernbahn nach oben. Und später fahren wir dann rüber zum weinmar Genau. Was haben wir heute für einen Tag? Heute ist Donnerstag, der 14. Februar, Valentinstag.